zaburi egamba nti kabaka waffe walabikako naffe tukuba emizira obanga abaana b'abantu baserepuleti nga kabaka waabwe nga bamulabyeko ate ffe abalina kabaka wabakabaka bwatuuka tetunsingewo nanyo osaanide oh, yesu osaanidde oh, olw'omusayigo zongera omukubireko engalo omwoyo omutukuvu tokoowa yongera omukubira engalo ezawaggulu weebala omwoyo omutukuvu ffenno bino tubikolera gwe mulimu amaanyi mangi ag'ekitalo omusaayi gwa yesu gwayiga mulimu amaanyi mangi ag'ekitalo omusa laba wa yesu mwamanyi mangi ag'ekitalo omusaayi gwa yesu ogwayi kwekitalo omusayi gwa yesu ogwayika mulimu okuwangula okuwangula okwekitalo omusalaba mulimu okuwangula mulimu okuwangula kwekitalo omusa kwa yesu ogwa talina kyoyinza kumuwa haleluya ne bwe tugamba mukubirangalo tezimala omukka atuwa gwa bwereere tosasula wandabira wano mu kovidi abantu we basasula obukadde n'obukadde nga bagenda kubajjaku okisijeni mukama yeebazibwe negwa amawuggwego gasika okisigeni nga bwe gamuzaayo tolina kyuma kikuyambako tewali kyetuyinza kuwa katonda mukama yebazibwe twebaza mukama olw'ekiro ky'olwaleero katonda agenda kutukola bulungi haleluya bameka abakkiriza nti katonda agenda kutukola bulungi mukama agenda kutukola buki bulungi tugenda kubanga tumutendereza yebazibwe yesu tugenda kubanga tumutendereza tugenda kumuyimbira enyimba amazima nga kubuulira katonda ayagala abamutendereza ate era katonda ayagala abamusinza mukama yebazibwe yesu yagamba mu kitabo kya yokaana essuula ey'okuna nti ebiseera bisembedde ate ng'ebiseera byebiriwa byebino abasinza mukama mwe balimusinziza mu mwoyo ne mu mazima katonda ayagala abamusinza ate era ayagala abamutendereza bwona agenda n'osoma mu zabbuli ogenda kulaba ebyawandiikibwa ebikulagira okkuba engalo ogenda kufuna ebyawandiikibwa ebikulagira okufuuwa amakondeere ffenno wano tewalina makondeere osobola okulyegulira n'ofuuwanga ekondeere ng'olifuuwibwa otenderezaani mukama ennanga eyo ng'ogikuba naye ng'ogikuba otenderezaani mukama gita ng'ogikuba ng'otenderezaani mukama mukama ayagala abakola ki abamutendereza era bayibuli egamba nti akka masekka mu matendo g'abatukuvu be haleluya kale no tugenda kuba nga tutendereza mukama nga tuyita mu nnyimba n'ebivuga n'amazina haleluya kati ngenda kusaba oyimuke ku bigere ebyo nkubuulire ekiddako mukama yeebazibwe ndabye abantu bangi abawonedde mu kutendereza n'abalala bangi abawonedde mu kusinza n'abalala bangi abawonedde mu kigambo mukama yeebazibwe nze omu kubaawonera mu kigambo mukama yeebazibwe nze nali kasiru ojja kundaba wano nga njogera ndasana olowooze nti nali njogera nnyo haleluya naye mu kigambo mwe natandikira okwogera mukama yeebazibwe haleluya kati njagala okugamba nti buli kintu kye tukola mu kkanisa singa okisaako omutima obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu erinnya lya mukama waffe yesu yeebazibwe haleluya ŋŋenda kubanga nnyaniriza abagenda okututwala mu kutendereza n'okusinza bagenda kubanga batwegattako mu linnya lya mukama waffe yesu haleluya tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi abooluganda baabo bajja njagala okyukira eneibawo omugambe teeka eri obukoowu mugambe neiba mugambe teeka eri obukoowu siibula otulo yaniriza omwoyo omutukuvu olinga tamugamba mugambe yaniriza omwoyo omutukuvu akuwa amaanyi agayita mu kiro kino ng'oliwo amaanyi kuba oyinza osubwa ekintu kyo mukama waffe yesu yeebazibwe haleluya osooka okubireko yesu mu ngalo olwakaseera kano kaseera no kalungi munaatusonyiwa obudde tukereyemu naye ebyuma ebyo tubadde tulina obitereeza mukama yeebazibwe endonga ezo zisobole okuseka obulungi ekiro kyaleero mukama yeebazibwe bameka abagamba nti endongo ziseke <laughs> haleluya mukama waffe yeebazibwe nange nno njagala okukakasa nti endongo ezirimu amaanyi ag'omwoyo omutukuvu zigenda kukaaba ekiro ky'olwaleero ogenda kuwulira dayimooni bwe zikaaba mu linnya erya mukama waffe ani yesu aleluya tuyina nno katonda fe akola ebikulu era omwezi guno okuva we twaguyingira yatuwa ekkatala eddene ery'okuba nga tuyaayaanira omwoyo omutukuvu yeebazibwe yesu omwoyo omutukuvu fe twamaze dde okukitegeera okusinziira mu kitabo kya luka nti omuntu bwosaba ennyo oba bwonoonya ennyo katonda n'omutuukako ekirabo kyakuwa ye mwoyo omutukuvu mukama yeebazibwe bw'obanga ozza ekiro ky'olwaleero ng'oyagala katonda omutuukeko akugulireyo essaawa kyusa essaala mukama yeebazibwe katonda agenda kukuwa omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu maginenti omwoyo omutukuvu ki maginenti egenda okusikira buli kintu kyoyayanira mu bulamu bwo okirabekaawo haleluya mayikurofoni eno ojja gikwatamuko katono mpulire e, e, enzita yeebazibwe yesu awo nange wenjagalidde mukama yeebazibwe omwoyo omutukuvu bwe tumufuna efuuka maginenti etusikira ebintu n'ebitutuusaako haleluya mu mwoyo omutukuvu mugiramu bino wammanga mugiramu amagezi mugiramu amaanyi mugiramu okubikkulirwa mugiramu okutegeera mu mwoyo omutukuvu mugiramu obuyinza mukama yeebazibwe ate mu mwoyo omutukuvu mugiramu ne katonda haleluya kubanga katonda muki mwoyo so bwe tuyayanira omwoyo omutukuvu tuba tuyayanidde katonda mwennyini okubanga abeera muki mu bulamu bwaffe yeebazibwe yesu so kino kyekirabo ekirungi katonda kyawo abamunoonya omuntu alina okutegeera ali ebintu byabanne nga naye kwalaba ate nga be babireeta mukama yeebazibwe omuntu alina amaanyi mukama yeebazibwe amaanyi n'obuyinza omuntu ng'abirina njagala okutegeeza ajja kukulyako ebibyo haleluya naye ffegana amaanyi tetukuba bikonde tetuboggola naye wabula twaweebwa amaanyi n'obuyinza ku dayimooni omubi ate dayimooni tatya ne pulezidenti amulumba mukama yeebazibwe nja kuba lumundi wano nga bankimye tijangu kyate kiki mutabani wa pulezidenti ensimbu emukubye haleluya kati nze nga nina amaanyi ag'omwoyo omuki omutukuvu haleluya waliwo ebirwadde ebigenda okukwata abantu naye ngaebirwadde ebyo byagala ogendeko mu state house katonda ng'akutemedde ekkubo likutuusa mu state house kubanga yakuwa ekirabo eky'omwoyo omuki omutukuvu mukama yeebazibwe nze nnina ennyumba zennyingiddemu naye nga sandizituuseemu naye ngaekintu tteyo waliyo dayimoni batawaanya mukama yebazibwe waliwo ekikomera kyoyitako n'ogamba naye mukama oba eno waliyo biki haleluya nina ekikomera kye nayitangako nga bakizimba ne kikoma eri waggulu ne bassaako seŋŋenge onayuza ate ku seŋŋenge ne bassaako n'akapande nti kuliko n'amaki n'amasannyalaze geeti ng'eriko abajasi bameka basatu mukama yeebazibwe naye olunaku lwakya nga nina esaara ennyingizaayo <laughs> haleluya dayimooni wezaabalumba sengenge ne bamugjako amasannyalaze ne geeti ne bagijjako abasirikale ne baggulawo nenyingiranga boosi mukama yeebazibwe golowooza naviira yaawo haleluya kati tuyayanire omwoyo omutukuvu bw'anaatwegattako ayina kyagenda okutufuula mu linnya erya yesu haleluya kale nno ekiro ky'olwaleero tukomyewo nate mu sirias pulayer mukama yeebazibwe ebyuma tubiwawudde naye tetuzze kubuukabuuka bubuusibuusi kyokka twaweebwa ekkatala ery'okusaba nga obutakoowa lukka essuula ey'ekumi n'omunaana olunyiriri olusooka yesu n'agamba badisayipozi be nti kibagwanidde okusabanga ate obutakola ki obutakoowa eno ensi gye tulimu ebintu byakulemerako mukama yeebazibwe kyova olaba ne yesu kale omwana wa katonda asabira ki mukama yebazibwe olaba nga omwana wa katonda asaba webakira ki <laughs> mukama yebazibwe omwana wa nanyini kyapa kyensi yonna akola ki asaba gwe taata we yaguze poloti tokyayagala kusaba naye nanyini kyapa kyensi yonna mutabani waasula ku lusozi ng'akola ki ng'asaba anoonya ki kati bw'ajja n'akugamba kikugwanidde okusabanga obutakoowa oba oyina okuddamu mangu ak'obwandasitandi n'ogamba olaba ono omwana wa katonda asaba bw'ati ate nze mukama yeebazibwe teri kintu kisinga kumalamu maanyi era neerwanako nnyo ekintu ebintu ebisinga okuncyala enjinga noonye nnyo mukama kwe kulaba nga waliwo abantu abandi mu maaso mu mbeera ez'obulamu naye nga banoonya nnyo mukama okunsinga ebyo byebintabula nange neŋŋamba e eh, neebakabiki gw'ojja kuleeta eno ekyo ejyo oyitangako lumu ku zi pureya mountain ate kati tuyina nyingi genda keseguku eyo yesinga okuba famas olaba abasajja bwe bapaakinze wali zi v8 nga bazivuddemu bagenze kunoonyani mukama mukama yeebazibwe bapaakinze wali zihama n'ava muhama ayina ennyumba golofa naye abireseewo agenze ku lusozi neyebaka ku mayinja n'agamba mukama bw'otampa mwoyo wosiva wano haleluya abasajja abo buli wembala baŋŋamba naye kakati nze nkola ki wensitukira nange neŋŋamba nedda sijja bikkiriza mukama yeebazibwe ojjasanga omuntu akukyalenginge weeyongere mu maaso oba oyagala oba toyagala so yesu abasajja abo ekibasabisa si kuba nti tebalina ssente wabula kiragiro tulina okusaba obutakola ki obutakoowa oba owulira ngaoyagala okusa baithawe tetusaba kubanga twagala okusaba tusaba kubanga tuteekeddwa okukolaki oba oyagala okusabasaba ne bwoba toyagala kolaki saba so tobeerawo n'ogamba mpulira nga njagala okusaba ni lwotawulira ne lwotawulira mwana tw olina okusaba mukama waffe yesu yeebazibwe kale nno ekiro ky'olwaleero era tugenda kukola ki kusaba naye tuyina dairekitioni tuyayanira omwoyo omuki omutukuvu omwezi gwonna haleluya era njagala okutegeeza omwoyo omutukuvu tumulabyeko ngaatukolera ebikulu okuva omwezi guno we gwatandika wiiki eno gye tumalako olwaleero mu kusaba mu wiikire zino mukama yeebazibwe wikire services ezikoma wano enkya olwomukaaga bayimbi bagenda ba mu practice ku sande ojje mu saavisi kati kino kyekiro ekifundikira wiiki mukama yeebazibwe kati eno tuli ku fainolo gwatabaddeewo ate gwe olina fureshi nnyo nkusuubira okukulaba ng'ate ggwe emisinde otwala mingi nnyo kuba tudduka omulundi ogusembayo mukama yeebazibwe tuyayanira omwoyo omuki omutukuvu ye bugagga bwaffe yensibuko yaffe ey'obulamu mukama yeebazibwe twagala kujjuzibwa nate tubaddewo mu wiiki nga tuyiga nti omwoyo omutukuvu eh, kyoyina tekinnakumala oyina okutuuka ku kiseera ng'olinga ekikopu ekijjudde amazzi naye nga taapu ekyayiwamu nga youa overflowing mukama yeebazibwe jula omwoyo omutukuvu olimbe otandike n'okuyiwa mukama yeebazibwe tuyayanira kati ekisa ky'omuyiika haleluya entalo gwezoyita entalo kimanyi omuzimu gwa nnumbye nalabye emmese ngengoba mu kirooto ebyo jula omwoyo omutukuvu mukama yeebazibwe waliwo obuntu obuli kiipu nga singa oba wajjula omwoyo omuki omutukuvu oli aloota kamunyeera nga kamutambulako ku kisambi n'azukuka nagamba nasoma mu kitabo kya yoweeri essuula eyokubiri olunyiriri olwabiri mu etaano nti emyaka enzige gye yalya kalusejera akakyaka n'akawuka nalabya akawuka mwalimu n'akawuka akawuka kali emyaka <laughs> kirabika kaalidde emyaka gyange gwe ebyo byolimu jula bujjuzi mwoyo mutukuvu ogamba akawuka fa mukama yeebazibwe okufa omanye abantu baloota ebirooto ate abamu ne bibatuukirirako mukama yeebazibwe naye ffe kubanga tuzze okuyaayaanira amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tetugenda sigala kyekimu haleluya ebigambo ebyo mbadde mbyogera nga njagala kukukuŋŋaanya tubeere ku nsonga emu etuleese mu kifo kino tugenda kuba nga tukola ki tusaba abalala bajja twegattirako muki mu saara haleluya tugenda kusooka kusaba tusobole okuyimba nga tutendereza katonda nga tukikolera mumaanyi ag'omwoyo muki omutukuvu tusobole okukuba ebivuga nga tubikubira mu maanyi ag'omwoyo muki omutukuvu saaviisi naawe ekunyumire nga osanyukira mu mwoyo so si mubiri mukama yebazibwe saba esaalo gaye mukama njagala kusanyukira muki mu mwoyo bwonaaselebuletingira mu mubiri ebintu biyinza okukola obubi mukama waffe yesu yebazibwe kale nno tugenda bbanga tuyimuka ku bigere byaffe tubeeka esaala gye tukola mu linnya erya mukama waffe yesu haleluya teekateeka omutima teri kayimba ogenda kutandikira wansi omwoyo wa mukama kenyini agenda kweweera amaanyi haleluya bayibuli egamba tetumanyi kusabanga we kitugwanidde naye omwoyo omutukuvu atubeera mu bunafu bwaffe manyi okooye olunaku lulamba wabadde ku mulimu ng'okola obadde bize okooye naye ate sitaani naye okuva ku makya akulindiddewo okoyera mukama yeebazibwe kale nno awo woowulirira nti okoyedde awo omwoyo omutukuvu wagenda okujjira ateeka amaanyi olabe ebintu bogenda okubikola ngaate naawe totegedde haleluya sooka oyogere ku bigambo ebigulumiza katonda ebimuddiza ekitiibwa oli mukulu katonda waffe omulungi tukwebaza akawungezi k'olwaleero tukimanyi nti ogenda kutuwa ekiro ekirungi era nga wamaze dde okutukubira pulaani fe ebirowoozo by'otulinako birungi byokka toyina pulaani mbi eri bulamu bwaffe toyina kirowoozo kifu eri obulamu bwaffe buli kaseera ayi mukama obadde ngaoteesa obulungi obadde ngaoteesa ebikulu eri obulamu bwaffe tukwaniriza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ojja otwala ettendo ojja otwala okusinza ojja otwala okwegayirira ojja otwala essaala buli muntu ali mu kifo kino kyayayanira tukoowoola okubeerawo okwayo omwoyo omutukuvu twaniriza ekisa kyo masekati gaffe tewali wantu walala we tuyinza kulaga yeggwe kirabo kye tuweebwa buli we tunoonya mukama buli we tubeera nga tusaba yeggwe kirabo katonda kyatuwa kati nno no ekiro ky'olwaleero tuggulawo emitima gyaffe nga tuwanika emikono gyaffe mu bbanga nga tugamba yimusibwa gwe katonda akola ebinene twala ekitiibwa kyo twala amatendo go katonda agulumizibwa katonda agwanidde ekitiibwa katonda agwanidde amatendo oyimusibwe kabaka w'abakabaka endagaano yo teggwawo endagaano yo yalubeerera ekigambo kyo tekiggwawo tukirabyeko nga kikola kisumuludde ebintu bingi ne kibiteeka mu bulamu bwaffe kaakati nno olwaleero okawa ekiro ky'olwaleero twaniriza mukama amaanyi agatambulira mu kigambo kyo twaniriza mukama amaanyi agafugira mu kigambo kyo saddaakayo mukama egaba bulamu gye tuli saddaakayo mukama ereeta mirembe gye tole olwaleero mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu kyetuvudde tusinza erinnya lyomukama okusukkuluma ebitonde kyetuvudde tusinza erinnya lyomukama okusukkuluma abaana baba bantu ye musiba waggulu ennyo aye empologoma ya yuda yimusa eddoboozi lye wamma oyogereyo ebigambo ebimuwaana oyogereyo ebigambo ebimusuuta oyogereyo ebigambo ebimuddiza ekitiibwa omugamba nku ofaananaani gwe katonda wange okola bikulu byereere tewali akwenkana okola byamaanyi byereere tewali akwenkana yimusibwa gwe katonda ali waggulu ennyo olwaleero twagala okulega ku mukwano gwo twagala okulega ku mukono gwo twagala okulega ku kisa kyo olwaleero tuyimusa amaloboozi gaffe nga tugateeka gy'ole obanga ebiramu ebina byetoola ne bikusinza tewali kitonde ekitamanyi ddoboozi lyo wewali kitonde ekitamanyi ntiisayo bayibuli yogera mu zabule tyensozi ziraba kubeerawo okwo ne ziyuugayuuga ne zikuukayo mu ttaka ne zibuukabuuka olw'okulaba okubeerawo okwo katonda katonda waffe omulungi naffe olwaleero kyebudde twogera n'obumwa bwaffe ti mukama asinzibwa gwe katonda waffe eyaweebwa erinnya erisinga amannya gonna erinnya tuliwulira buwulizi ne tutegeera tiwaliwo owooma w'amaanyi agenda ofuga mu masekati gaffe kyawandiikibwa mu kitabo ekyabafiripi essuula ey'okobere tikubanga mukama yamugulumiza era kyeyavaamuwa erinnya erisinga amannya gonna ng'olw'erinnya lya yesu kristo buli lyogerwa na buli veve nga livunama na buli lulimi nga lwatula nti yesu kristo ye mukama olwaleero aye empologoma ya yuda tuyimusa amaloboozi gaffe nga tugamba leka amavivi gamenyeka ekiro ky'olwaleero amavivi ga buli kitonde waliwo ebitonde ekiro ky'olwaleero ebigenda omumenyeka amavivi gagwe ku ttaka kubanga waliwo erinnya lyetwogerako erinnya jina lya mukama waffe yesu oh, lyogere n'amaanyi go waliwo ebitonde ebinaka ku ttaka bayibuli egamba na buli vivi erya buli kitonde wano ku nsi waggulu mu ggulu wansi w'ensi n'ebyo ebiri mu nnyanja wabinaavunama na buli luleme olwogera lunayatula nti yesu kristo ye mukama yogera erinnya yesu embeera yogera inavunama yogera erinnya yesu ekiro ky'olwaleero tuze kwogera kulinya linnya erivunamya emisambwa tuzze kwogera ku erivunamya emizimu tuze okwogera kulinya linnya erivunamya ab'ebitiibwa tuzze okwogera kulinya linnya erivunamya babijodolo yogera erinnya yesu onalaba embeera bwekyuka ayi yesu twogera kulinya lyo eryasokolomezebwa eryasokolomezebwa olw'obwetowa zeebwo waweebwamu linnya olw'obukulu bwe wakola waweebwamu linnya olw'omusaayi gwo gwe wayiwa waweebwamu linnya bayibuli egamba erinnya eddungi lisinga amafuta g'omugafu ag'omuwendaamu omungi yita erinnya erisinga amannya gonna yita erinnya eddungi lyerinnya lya mukama waffe yesu kristo rim mekete korebo shikata ye musa ye musa ye kama wafe lya mukama waffe lwalayo akaseera kosinze njagala otwalayo akaseera ko ebirungi ku linnya eryo rine lino erinnya erya mukama waffe yesu lyerikyusa obulamu lino erinnya erya mukama waffe yesu lyeyotereza amagenda lino erinnya erya mukama waffe yesu lyeyotereza obulamu ine erinnya erya mukama waffe yesu lyerikyusa embeera sinza erinya yesu olwaleero aye empologoma ya yuda tulisinza tulisinza tulisinza baliwo abalisinza baliwo abalitendereza osobola oddikolera kyonna kyowulira olwaleero ekiro kyolwaleero kola kyowulira nga kyetaaga okukolebwa eri erinnya eryo kolayo ekyenjawulo kolayo ekyenjawulo ekiro ky'olwalero kolayo ekyenjawulo weruba luyimba jagala oluyimbe wezibangalo jagala ozikube wekuba kuwogana nga kwowulira olwekyo kitiibwa kye bayibuli egamba bwetumusinza tumusinza kye nga kika bwe ekitibwa kye nga kika okubeerawo kwe kuka matendo g'abatukuvu be ekiro ky'olwalero wana wabawo ekitiibwa ekika mu matendo g'abatukuvu ba mukama ekiro ky'olwalero wanaabawo okubeerawo okukka wanaabeerawo enjawulo etuuka wakati mu matendo g'abatukuvu be yimusa eddoboozi ryokyogere yimusa eddoboozi ryokyogere yimusa eddoboozi ryokyogere aye empologoma ya yuda kaakana akaseera fe nga tukowoola gwe kaakana akaseera daddife tuyita gwe kakana dadi daddife twaniriza gwe kaka akaseera dadi tuyita linnya lyo kakana akaseera wano waliwo abawala n'abalenzi abaami n'abakyala bali mu kifo kino mukama bakuyayanira bagamba labika mu sadaaka zaabwe buli awayo sadaaka ekiro ky'olwaleero enaasemebwa gwekyo kyokola wali wakiwulira wali wakulaba mwekyo kyokola wali wakulengera ku saddaaka gyowaayo muyemose muyemose muyemose muyemose onaalaba obukolo bwe nga bukamase kati gaffe muyemose muyemose onaalaba obukolo bwe nga butumaamira wiiki yiino tugifundikira maanyi ya mwoyo mutukuvu omwoyo wa mukama wanaabaawo abayayana ne bamutoola wanaabaawo abayayana nebatola ebirabo wanabaawo abayayana nebatola amaanyi wanabaawo abayayana nebatola ekisa wanabaawo abayayana nebajuzibwa kyekino ekiro muyite muyita omwoyo wa mukama ekiro ky'olwaleero omwoyo omutukuvu munnaffe twetaaga gwe munnange tuyita gwe tewali ayinza yamba ekisuubizo kyaffe yegwe kubanga tetuli gwotabeera naffe tubeera bamulekwa tubeera bamulekwa yesu yagamba abayigirizwa be tibuka ŋŋende naye sibaleka nga bamulekwa libasitendekera omubeezi bano be yali agamba baayina bakitaabwe bano be yali agamba bagamba balina banyaabwe naye yadde balina balina banyaabwe yadde balina bakitaabwe awatali mwoyo mutukufu baali basigadde bamulekwa owaye yayanira omwoyo mutukufu akujja mu bwamulekwa akujja mu kwekubagiza muyete muyete oh, kula ekyenjawulo omugambe ndi wano ekiro kyolwaleero omwoyo wa mukama ngaoyita saagala kuyitibwako ekiro ekiro kyolwalero wakati mwabo abagwako ennimi ez'omuliro nange lunantuukako ekiro kyolwalero wakati mwabo abajjuzibwa amaanyi ag'omwoyo amatukufu nange najjuzibwa ekiro kyolwalero wakati mwabo abagwako ekisa nange kinangwako omwoyo wa mukama muyite ekiro kyolwalero waliwo amaanyi aganakwegattako waliwo enjawo enjawulo enakwegattako waliwo ekisa ekinakwegattako olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu omwoyo wa mukama muyite kino kyekiro muyite muyite oyo bwe yakaku eriya yamukozesa ebikolo sawulo yalagula wakati mu bannabbi kubanga aguddeko omwoyo wa mukama yoswa yakulembera nabamusinga obukadde olwomwoyo omutukufu eyali afugira ku bulamu bwe musa yakola ebinene yeyawula ennyanja olw'amaanyi ag'omwoyo omutukufu owooluganda waliwo omwoyo agenda okwegattako oyimbe buyimbi amakomera geggule osabe busabe amakomera geggule pawulo ne siira babagalira mukomera baali bajjula omwoyo wa mukama ne basaba nebasinza nebatendereza enjege nezikutuka makomera neganyenyezebwa ebisiba nebita waliwo amakomera agagenda okutuka ekiro kyolwalero kubanga ajjudde omwoyo wa mukama asaba kubanga ajjudde omwoyo mutukuvu asaba kati genda maaso kikole wanaabaawo ababomba kubanga osaba mukika kyewamwe wana wanabawo ababomba kubanga osaba wanabawo ababomba kubanga osaba esaalayo ekutula enjegere esaalayo egula amakomera enyenya ebisenge enyenya obwakabaka obwekizikiza enyenya obwakabaka obwemagombe mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu yambala amaanyi beerako olulimu gyoyingiramu beerako olulimu gyoyingiramu beerako ebintu byokoowa embeera erefu lefo lefo lefo lefo kikoowe mu mwoyo tokula siba lunaku lumu tova ku lefu yimusa okukkiriza obeereko riimu gy'oyingiramu waliwo riimu ekiro ky'olwaleero gyenjayanira beerako riimu gy'oyayanira ogendemu vakulevo vakulevo mu linnya erya yesu omwana wa katonda mulabo aye ya yuda kino kyekiro tuyayana tuyayana ordinary refo njikoye koyo ordinary refo koyo ordinary refo koyo refo wali wava ku ordinary refo yo becoming extraordinary mu bintu byokola fuuka mulala fuuka mulala beerako woyingira waliwo ensi gye njagala tuyingiremu ffenna abooluganda ekiro ky'olwaleero waliwo rimu gye njagala ffenna tugendemu rimu ey'omwoyo rimu zezeggolo onaaziyingiramu olw'essaala gy'osaba waliwo rimu zenjogerako ebintu gye bikolerwa waliwo rimu zenjogerako ebisiba gye bikutulirwa waliwo rimu gyenjogerako enjagere gye era waliwo olwemu gye njogerako eno tebeeramu bakano men eno tebeeramu bannomo men eno ebeeramu ba extraordinary people yingirayo yingira yingira yingira yingira yingira ensi ey'omwoyo yingira yingira yingira kera e ko ruri mu cyo yingiramo ejye ngo rita ryerubemo e ejye ngo rita riyingiremo e ejye ngo rita ryegatemo kuyitibwako tokiriza kuyitibwako werabire n'omuntu omulala atanajja gwetegeera ti katonda asobola okukoma ku katonda leka atandikire kugwe ggwe ebirowoozo mupekeko amagezi go gamupekeko ogamba ayi mukama ekiro kyolwalero ninawe nyingira waliwo eddala lyenfaako mu bintu by'omwoyo bino kwoyo osiibanga olunaku olumu nga nalwo onwana nalwo olulwanyi kwoyo okusabira essaawa emu kwoyo osabira eddakiika bbiri kwoyo osabira eddakiika emu nempulira nga nakabengo kansimba nina rimu gyenjagala ogendamu oh! eyabasaba nga tebakowa eyabasiiba nga tebagwa mu maanyi eyabanoonya mukama nga tebakaaba eyabalindirira mukama nga bateredde lwimu yiyo giyingire okorebo rimamamamamasaketekorebo riprotoseketekerebo reboseketekerebo rimatayarabate rekotoseketeke yingira rimu endala waliwo rimu ebintu gyebikolerwa eyo gyenyingira ebintu gyebikolerwa ebintu gyebikolerwa endagaano gyogenda ozikutulira ezakusiba endagaano ezakukolerwa emizimu gyagitwala nebizikweka eyo n'ebisumuluzo ebigulawo ebyobwakabaka bwa katonda biri mu mukono gwo beerakawamu awantu woggula oyingireyo wabewo ebintu byojjayo wabewo byokutula wabeewo boota wabeewo boggulirawo kubanga oyingidde mu nsi ey'omwoyo onaakola ebintu ng'obikolesa mu mwoyo onaakola ebintu oli mu mubiri mubiri ogenda koowa yingira mu mwoyo ekiro ky'olwaleero wabeewo enzigi ezeggula nga n'abantu bakulaba bagamba olukweggulidde lutya naye wabula wayingira mu nsi eri ebintu gye bikolerwa waliwo ensi gye gwe ebintu gye bikolerwa peetero omuvubi yava mu byennyanja n'ayingira enseeri ebintu gye bikolerwa n'akola ebinene n'awandikibwa ne paulo pawulo yava mu bafalisaayo n'ayingira enseeri ebintu gye bikolerwa akayarataka obulamu bwe tebwasigala kyekyemu ekiro ky'olwalero sisita wange oyagala kyusa mbeera oyagala va yingira mu nseeri ebintu gye bikolerwa yingira mu nseere abo bolaba bayiseewo bwe baasaba omwoyo wa mukama n'abatwala mu nseeri kati mwegayirire omugambo omwoyo mutukuvu nteeka ku biwawaatiro byo ofulayinge lwomwoyo wa mukama nteeka ku biwawaatiro byo bukanange nange twala ebusiba nteeka ku biwawatiro byo buuka nange twala ebusiba twala ebusiba kimusabe kimusabe kimusabe kimusabe ebyokusaba oba bikuweddeko yogera ekigambo at least kimu gamba bugambe omwoyo wa mukama ntwale ebuziba omwoyo wa mukama ntwale ebuziba ntwale ebuziba tuware buziba ekiro ky'olwalero tuware Hey waba abatendereze wano abagenda ogenda ebusiba ekiro ky'olwalero waliwo abasinza abagenda ogenda ebusiba ekiro kyolwalero buziba buziba buziba buziba buziba buziba buziba abayayanira obuziba kino kyekiro kino kyekiro rekayarataka reposeketekerebo Rimama Shakaya Baba. rebobobosheketekerebo rimamamamamakataka rederebosheketekerebo rimatokorebosikata yusa obwengula ekiro kyolwalero obwengula bukweggulira ebyo byobadde ogamba nti bulijjo okuba ekisenge olwalero yuza yuza yuza yusa obwengula tulagira obwengula okweggula mulinya lya yesu abamasaza abobuyinza emyoyo egyobube egikwata obwengula ebyaziyazi ebiyinjayinja ebikwata esaala oyingira mukusaba nowulira oguyinja gwebatadde ku mutima gwo oyingira okusaba nowulira ekyazi kyebatadde mumaaso go olwaleero mulinya lya yesu bitaladdu ya katonda eyasayasa enjazi leeta embazi nsi ya mukama eyassa yassa enjazi yassa ekiyinja ekyo yassa ekyaza ekyo lagira abamasaza okuva mu kkobo lyaffe bajjako obuyinza bajjako amaanyi bajjako namulondozaffe tubajjako ebyaffe abamasaza bagoba mu kkobo lyaffe twaweebwa amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ebyobusagwa tebyetuyinzenga wadde tukola akabe kati ekiro kyo yayuza olwalero njagala mpulireyo abantu abayuza obwengula yuza obwengula ekiro kyolwalero yuza obwengula ekiro kyolwalero endagaano yo ne mukama eyina okubeera ebuziba nga tewali kiginyeenya emisambwa ginagolokoka okunyenya endagano yone kristo gigenda gikwatako gigweri emizimu ginagolokoka okunyenya endagano yone mukama gigenda gikwatako gigweri daimoni zinagolokoka okunyenya endagano yone mukama zineekoonako ne zigwere mu yesu kyawandiikibwa mu zabole gy'abantu lukome baligwa ku bakome ku mukono gwo ogwa ddyo tebali kusemberera waali wanyweza endagaano ye ne mukama gitwale buziba gitwale buziba okore basakata gulawo obwengulabwo gulawo wo. eyo gyotambulira otambulireko ekiro ekikyo otambulireko puresensi eyo oyingire mu mayumba eyo nga waliwo ekiro ekikutambulirako mu linnya erya yesu tuli mu siriasi pureya oh, mwoyo wa mukama yatugamba tubeera dikitedi ku kusaba tukola kusaba sara gyetusaba tusaba ne tulaba mukama ng'akyusa obulamu saara gyetusabye tusabye mukama ndakora ebikoro ekiro ky'olwaleero mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu ayi omwoyo wa mukama abantu gwe gwe bayayanira yegwe gwabeetaaga beerako omuvubuka gweoyambaza amaanyi wano okubaako bera beerako omuvubuka gweoyambaza amaanyi wano okubeerako byasuula okubeerako byamenya kati yambala amaanyi yambala amaanyi wabeewo olutalo olw'omwoyo lwe tugendamu wabeewo ebyoto byetuzikiza yambala amaanyi wabeewo ebyota ebizikira ekyoto kya mukama kyake yambala amaanyi yambala amaanyi genda mu buyinza agamba mawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota nekuntebe ebyobusagwa nokufufuganya amaanyi gomulabe bonna tebibayinzenga wadde obakola akabe ekiro kyolwaleero mulinya erya yesu omwana wa katonda omulamu nze njagala oyambale maanyi waliwo kyetugenda osuula ekiro kyolwaleero kulira nga waliwo kyetugenda owanula ekiro kyolwaleero kulira nga waliwo ekigenda ogwa ku ttaka yambala amanyi tukinyenye yambala amanyi tukiyuye mu linnya Eriaba bamalayika eryabakerode eryabaserafe abagalidde amagaali ag'omuliro abagalidde obusale obw'omuliro baaba bakwegattako olutabalo lwogendamu beerako ebyoto byosikiza olwaleero lumba ebyoto waliwo ebyoto ebinyoomesa amaanyi ga katonda na buli kyoto ekinyoomesa amaanyi ga katonda kisuuleko sendi sindika omusaayi gwa yesu ku byoto baasera basekulumandwa abatuula ku byoto nga basadakirako okwepawalinga emizimu mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tuta empandagiriza ez'omuliro tuzisindika ku a ebyo tubisuula ku ttaka mu linnya eso yesu tulagira amaanyi ga katonda okumenyamenya ebyoto ebyobusamize byoto by'omukamwokya tubiteera omuliro mu linnya lya yesu lumba ebyoto numbe ebyoto ekyo ekyoto ekibeera awo bagisaddaakirako myoyo kivaako emizibu negimalako abantu emirembe kibalumba mu mizigo negibamalako emirembe ekyo emisambwa olwaleero mu linnya erya yesu pomuliro sindika omuliro eri ebyoto ebyabo katonda tonda nabuli kaki katonda tonda ekitali eh, katonda eyatonda eggulu n'ensi kibaweerayo saddaaka byebooteza obubaane mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tubiteera omuliro sula ebyoto ebyo byoto byabo katonda bwabayindi bwakatonda bwabachina bukabula olubaale bikatonda tonda emisambwa egisaddaakibwa egiyirwa omusaayi gye nabalwa olwaleero tugiteera omuliro mu linnya erya yesu emyoyo egiva ku byoto by'ebika ebyebyoto tubisuulako amanda ag'omuliro consuming fire consuming fire consuming fire consuming fire lumba ebyoto ebyomu nyanja ebyoku mabbali genzi ebyoku mabbali g'emigga ebyo ebyoto ebyoku nsozi ebikongozebwako emisambwa battirako ente ennume batirako endiga ennume mu linnya erya yesu tubimenya tubimenya menya menya menya menya menya menya ekiro kyolwaleero beerako ebyoto byomenya ebivaako emizimu oyo myoyo gya confusion egitabula ekkanisa egitabula abaweereza egirumba abooluganda muolwaleero mu linnya erya yesu tomuliro remakayararabasakataka reboseketekerebosata shita, rabata matorerebosheketeke rabatakayararabashata rekotokotere baba rebrotosekete rerebozekete oli mu lutalo lwa mwoyo ekyo ekyoyo ekyo ekitagatinga omwana wo naawe ekikutagatinga kiraba ogenda kusoma kiraba ekirwana na misomo gyo waliwo ekikirwana na misomo kirwana n'ebyenfuna kirwana na buweereza ekyo ekyoyo ekyo ekyotowekiva tulumba ekyoto olwanye n'ekyoyo ebbanga ddene ng'olaba kigenda we kidda kati olwaleero tulumba omutwe gw'omusota wekibadde kinywa amaanyi mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu ogwomu togwomusota tugubetenta oyo sekolo oyo kabona abadde atuula ku kyoto ekyo tumuyuzayuza bayibuli egamba gidiyoni n'atemaatema ente ya kitaawe n'atemaatema ekyoto ne kabona akituulako naye n'amutemeratemeramu kwata ekitala eky'omwoyo ekiro ky'olwaleero gundi gweva mu muzannyo kwata ekitala eky'omwoyo emyoyo kijoze famire yo kijoze baganda bo kijoze bazadde bo naawe kikulumba kwata ekitala ekyomwoyo tematematema tementeeyo ogiroota mu birooto olooto ogusota gukugoba emisinde kwata ekitala ekyomwoyo okutematemaatema olaba ente ng'ekugoba kwata ekitala eky'omwoyo amaanyi gakuweebwa gidiyoni yateme eya kitaawe n'atemeramu ne kabona olwaleero ogusoto ogwo gwe bawa amagi gwe bawa enkoko ne gubojja ne gulya gutimba ogwo gwe bawa enkoko baguzimbira akayumba baguwa zisaddaaka baguwa emisaayi olwaleero mulinnya

ekiro kyolwalero abalogo baneyi babo balogo ate balina ebyoto mumayumba basuula obusente mu bigali byoto biri wansi wa bitanda mu linya erya yesu omwana wa katonda omulamu kati mpita omuliro ogwokya consuming fire wabeewo ennimi ez'omuliro eziyita ennimi ez'omuliro eziyita ennimi ez'omuliro eziyita ziizo ziyingira wansi w'ebitanda ewali obubbo bwe bateekamu obusente mu mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu laba rerebo seketekerebo abafumu olwalero omuliro gubamalawo mulinya erya yesu abasamize olwalero omuliro gubamalawo omwoyo wa mukama leka aleete ekiwuuma ku bulamu bwo bayibuli egamba ti abayigirizwa bwe bali mu kisenge ekyawaggulu nga basaba omwoyo wa mukama najjula yiwa enyumba yonna nejjula okuwuuma omwoyo wa mukama n'atuuka enyumba yonna nejjula okuwuuma ekiro ky'olwalero tewabeewo ekiwuuma ekyegatta ku ddoboozi lyo waneeno ngaosaba omwoyo wa mukama yegatta ku ddoboozi lyo waliwo ekiwuuma ekiryegattako mu linnya erya yesu oyo eyegatta ku bugere bw'obugenge ne bugumbulula omulabe ekiro ky'olwaleero waliwo omusinde ogwejjeddene waliwo okuwuuma okwegatta ku nswagiro z'ebigero ebyo otegulula emitego emisambo egibala gikuteesa mu kkubo gijo giwulira ekiwuuma omusinda ogwejeddene bayibuli egamba nti kabaka we bwasuuli beni kadadi n'awulira omusinda ogwejeddene erijja n'agamba labayo kabaka wa isirayiri yeegasse ne bakabaka be bamisiri yeegasse ne bakabaka b'abakiifi n'abakiiti azotutabaala naye nga bugenge buna bwe bujja wali w'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agegatta mu bigere ebyo enswagiro z'ebigere ebyo sinaagumbulula omulabe ekiro ky'olwaleero gumbulula amasabo eddoboozi lyo lyegatako ekiwuuma woolituma ligenda gwe buli wootuma ekigambo kigendawo yogera gwe buliwo otuma ekigambo kigenda yongera oyogera ekigambo waliwo amaanyi mu kigambo waliwo amaanyi mu kigambo waliwo amaanyi mu kigambo tozanyisa olulimi lwo ekiro ky'olwaleero mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu waliwo ekikyuka waliwo ekikyuka waliwo oluyokano waliwo oluyokomo olugwa mu lusisira emisambo gyegibadde gituula mitingi y'emizimu esasika olwalero omunaala gwabadde basimba ogwa babeeri baguzimba eri obulamu bwo baguze emisomo gyo egyo emyoyo egigolokoka nga giraba owangula myoyo gyebukojja emyoyo gyebika mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu ekiro ky'olwalero tusumulula omuliro tusumulula omuliro tusumulwa omuliro abali mayumba eyo abatuwulira yemukusabe emyoyo gyakuzinda dda tusindika ennimi ez'omuliro zibaloketinga twegatteko werube mu jengo bali online mwerube mu jengo ekiro ky'olwalero mu linnya erya yesu waliwo okusomoka waliwo okubotula woku somoka, yuzo obwengula obeeko woolaga mori linnya ya yesu mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu radekoseketeke matorerebozikataka rerebozeketekerebo rimatokoseketeke ribozeketekaraba rebrotozeketeka rereboziketeke wiki ya moyo matokofu bwatuka kuwa amaanyi gawangula yagamba sibalese mwika naye bwalijja muliweebwa amaanyi waweebwa <laughs> amaanyi kozesa amaanyi waweebwa obuyinza kozesa obuyinza imusa eddoboozi lyo wansi w'olulimi lwo waliwo amaanyi agalogera ekintu ku bulamu bwo ne kiba ayogera mu isaaya ti akamwako yakafuula akasaala akajigule onayogera ngaekigambo nekiba beerako byoyogera ku bulamu bwo ekiro kyolwalero beerako byoyogera mu maanyi ag'omwoyo omutukufu mugamba omwoyo wa mukama jjuza obulamu bwange omwoyo wa mukama nva wano nga nkyusiddwa nva wano nga nteredde akamwa kange kagenda kwogera ebigambo ebinene akamwa kange kagenda kwogera ebikulu olulimi lwange lugenda kwogera ebisukulumye waliwo feva esukuluma enegattako si lwa amaanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo omutukuvu waliwo ekisa ekikwegattako waliwo entiisa ya katonda eyegatta ku bulamu bwo si lwa amaanyi ate era si lwa buyinza naye olw'omwoyo omutukuvu tukwaniriza tukwaniriza omwoyo wa mukama tukwaniriza omwoyo omutukuvu thank you tukwaniriza omwoyo w'endagaano tukwaniriza omwoyo atuyamba omwoyo atubeererawo tukwaniriza njagala otwala akaseerako ng'omwebaza twala akaseerako nga webaza oyina eddakiika ttaano weebaze mukama twala eddakiika zo ttaano weebaze omwoyo omutukuvu olw'ebikulu byakola olw'ebinene byakola weebale katonda omulungi tukwebaza katonda ow'amaanyi tukwebaza katonda omunene okola byanjawulo okola byamaanyi yesu waye twala kaseerako weebaze mukama mugamba ani akwenkana ani alinganga gwempologoma ya yuda byokola tewali abisobola byokola tewali abyenkana byokola tewali abisobola oli katonda ow'amaanyi byokola tewali abisobola oli katonda ow'obuyinza byokola tewali abisobola mwebaze ng'omukubirako n'engalo zo tukwebaza gwalabikangako gye tuli buli kaseera erinnya ly'okkulu mukama osaanide osanidde ekitiibwa osanidde amatendo okola bikulu ewaffe tewali akwenkana yimusibwa katonda omukulu hehe yongera omukubireko engalo yesu twaniriza okubeerawo okwe mu maanyi amapya mukubira emizira